Что я только сделала, не знаю. <laughs> Пока все хорошо. Сатурация 98. Так как я работаю в медицинской организации, обезопасить своих близких и родных медицинские работники, в общем-то, понимая всю важность, значимость и ответственность, Э, перед пациентами, которые получают лечение в медицинских учреждениям, э, предотвращая и профилактируя пути распространения новой коронавирусной инфекции, должны быть э, ну, на первых, скажем так, рубежах не только оказание помощи пациентам, но и формирование коллективного иммунитета.